हाय फ्रेंड्स आज हम देखेंगे एम आई पावर बैंक का अनबॉक्सिंग तो चलिए शुरू करते हैं मैंने power bank M I dot com से ख़रीदा हुआ है एम आई का प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है देखते हैं ये पावर बैंक कैसा है एम आई का पैकेटिंग देखिए एम आई कंपनी का लोगो दिया हुआ है इसको रखते हैं साइड में मेन पैकेट देखते हैं पीछे लिखा हुआ है M I A one mobile को ये 2.2 टाइम्स चार्ज कर देगा फुल आईफोन 7 को 3.5 टाइम्स एंड आईफोन मिनी को 1.3 टाइम्स फुल चार्ज कर देगा और बाकी डिटेल्स नीचे आप लोग देख रहे हैं एम का अभी सब कुछ मेड इन इंडिया है पैकेट को खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या मिलता है एम का पावर बैंक ये मैं बता देता हूँ ये टू वे फास्ट चार्जिंग है बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा अंदर देखते हैं क्या है पैकेट के मेन पावर बैंक अंदर आपका charging USB cable charging USB cable बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है USB to micro USB quality अच्छा ही है इसको रखते हैं साइड में देखते हैं main power bank main power bank बहुत ही लाइट वेट है टू फोर फाइव ग्राम का वेट है इसका 14.2 point mm thin body ratio है इसका डुएल यू फास्ट चार्जिंग है 10,000 हज़ार मिली एम बैटरी है लिथियम पॉलीमर बैटरीज इसमें लगा हुआ है पीछे देख रहे हैं दो डुअल यूएसबी आप एक साथ दो डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं बटन दाबने से आपको लाइट इंडिकेटर मिलेगा जो कि बहुत बढ़िया बात है बहुत ही थिन और अच्छा पावर बैंक है एम का सबसे बढ़िया बात है एम का नाइन लेयर प्रोटेक्शन जिसमें कि temperature resistance protection from short circuit power button can be use as a reset button आपको अगर ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगा आपको मेरा अनबॉक्सिंग शायद अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे घंटी बटन दाबना मत भूलिएगा एम आई पावर बैंक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है और सर्विस भी अच्छा देता है इसीलिए आप इसको बेझिझक ले सकते हैं जय हिंद वंदे मातरम